ішпеші мама төртінші бөлім бөтелке жартыдан дегенде ғана лашын айтар сөзін тауысты күйеуінің жер жебіріне жетіп әбден ұрсып алған соң айқайлап күле бастады мен күнәһармын саған айтып едім қойсайшы бала деп неше рет айттым бірақ сен осыған итермеледің енді өзіңнен көр мен енді таза күнәһар болдым намаздың киесі ұрмаса болғаны мені маған енді бәрібір намазымды бастап адам болайық деп жүрген жерімнен сен мені жолымнан тайдырдың ішкен қандай рахат басымның қабырғамның ауырғаны қойып қалды ғой деп дарақылана күліп алды да сен бір бөтелке ішсең мен екеуін ішемін деді езуін жиіп түсін суытқан лашын неше күннен бері өмірден түңіліп жатқан оның бір кезде көңіл күйі көтеріліп ән айтқысы келді әдеттегідей күйеуіне билеп те берді осылайша күйеуінің ішкілігімен әбден айқасқан лашын ханым соңында жеңілгенін мойындады ащы судың тәтті сезімін сезініп көрді ғой ол тәтті сезімді тағы да сезінгісі келетін іштегі нәпсінің бой көтеріп келе жатқанын дәл осы сәт білмеді күйеуін қорқыту үшін айта салып еді бірақ үш төрт күннен соң өткенде ішкенде денемнің ауырғаны басылып қалып еді мүмкін ем үшін азырақ ішермін деп күйеуін дүкенге өзі жұмсады сол күні масаң күйде ақжанға әбден ұрсып жеңілдеп қалған ба реніші азайғандай ажырасатын ойынан айни бастапты бірақ үш төрт күннен соң күйеуін дүкенге жұмсады ғой ақжан тапсырысын алып келді келіншегімнің көңіл күйі көтеріліп мені кешірсе екен деген оймен шауып жүр өзі жаңа жұмысқа тұрғандықтан жауапкершілігі артып ақаңа мойын бұруға мұршасы жоқ жаңа орта мен жаңа мүмкіндіктер серпіліс сыйлап жұмысымен әуре ал орттап алған лашын бүгін әдеттегі күйінен көңілдірек әндеткен күйі үйін жинап дәмді тамақ пісіріп салаттарын дайындап дүкендерге апарып тастады балаларын еркелетіп жұмыстан келген күйеуін күліп қарсы алып жақсы сөзін айтып жайран қағып жүрді апта соңында шеке басы тағы да тырыса бастады ештеңе ұнамай ешбір тірлікке қолы бармай қойды өзіне не нәрсе жетпей жатқанын түсінбейді айқайлап жылағысы да келеді не үшін жыламақ өзі де түсінбейді осы кезде өткенде қалған жартылық есіне түсті азырақ шып қалғанын тоңазытқыштың бір бұрышына қоя салған сол есіне түсіп еді ішкі әлемі төңкеріліп түскендей ерекше күйге түсті азырақ шемін ғой ешкім де білмей қалады деп ойлаған ол жұтынып қойды осылайша лашын маскүнемдіктің алғашқы баспалдағына өз еркімен аяқ басты азырақ шемін. ешкім білмей де қалады деп ойлап еді ұрттап алса лашынның көздері мейірімге тұнып езуінде күлкі ойнап жұмсақ мінез танытып шыға келеді ақжан осы халінен ақ сезіп қояды жағдайды жұмыстан келіп ас бөлмеге кірген ол е бері қарашы деді теріс қарап ыңылдап әндеткен күйі қазан қозғап тұрған әйеліне не болып қалды деп лашын бері бұрылды әйелінің жымиып тұрған түрін көрген ақжан орындыққа отыра қалды басын шайқап не мынауың деді жай ғана не бопты не болғанын сен айтсай ненің құрметіне енді бұл ештеңенің құрметіне емес ем болсын деп сен ұрған соң басым қатты ауратын болған сол бас ауруымды жазайын деп кішкене бас ауруын қойып қалды ма енді иә лашының сол бас ауруы жиілеп барады ем іздеп ақаңа жүгінуі де көбейіп келеді уақыт өткен сайын күндіз үйде ешкім жоқта сілтеп алады да түк болмағандай тіршілігін жасап жүре береді жақсы себеп тауып алған өзі сен ұрған соң басым ауыратын болыпты маған анау мынау деп әңгіме айтпа сенің кесіріңнен мен ішкенде сен сияқты үйді төңкеріп біреуге зиянымды тигізіп жатырмын ба ем үшін азырақ ішкен шығармын онда тұрған не бар деп күйеуін ауыз аштырмайды ал ақжан шын қорқайын деді неге екені белгісіз әйелінің үйде ішіп жүргенін көргелі мұның ішімдік атаулыға деген тәбеті болыпты өзінен зор шықты ма екен уайымдап жүр әншейінде көңілсіз ашушаң болып жүретін әйелі ұрттап алса жадырап шыға келеді үй тірлігінде жарқыратып екі баланы да айналып толғанып мұның өзінде сылап сипап көңілін табады бұлай жалғаса бергені болмас жұмысқа шығару керек оны өз мамандығы бойынша мектепке орналастырып қойса көңілі ауланар жұмысқа шығуды лашынның өзі қалап тұрғаны шамалы сонда да көрейін деді ме көп ұзамай мектепке мұғалім болып жұмысқа кірді әбден үйде отырып жан рахатын біліп қалған ол үшін бірден үйренісіп кету оңай соқпады шаршайды жұмысын коллективті оқушыларды жақсы көреді бірақ өзіне бірдеңе жетпейтіндей ішкі әлемі азынап тұрады не екенін өзі түсінбейді ертерек апта соңы келсе екен демалыста жақсылап демалсам екен деп тұратын болыпты бар ойы алғашқыда араға бірнеше күн тастап азырақ іші жететін еді көңіл күйінің жайлануына күндер өте қанағат етпейтін болды онысын ыдысы үлкейіп арасы жиілеп келеді ақаңмен қауышатын сәттері ыдысы үлкейген соң түк болмағандай тірлігін істеп жүру қайдам қылжиып сол отырған орнында ұйықтап қалатын әдет пайда болуда әбден жұмысына беріліп кеткен ақжан алғашқыда түсіністікпен қарап жүрді әйелінің еркелігіне сол жағдайға түсірген өзінде сөгіп күйіп жүрді біраз уақыт десе де кешке жұмыстан келген ол теңкиіп жатқан лашынды көріп көңіл күйі түсіп кетті кешкі тамақ дайын емес райгүлі жұмыртқа қайнатыпты мағжан екеуі үрпиісіп кешкі асқа жұмыртқа жеп отыр екен үйден қайта шыққан ақжан дүкенге жол алды әдеттегідей екі баласына үйіп төгіп тәттілер алды да бір бөтелкені қойын қалтасына жасырды үйге келген соң екі баласын дүкеннің дайын тамағы мен тәттіге тойдырып ұйқыға жатқызды өзі бөтелкенің қақпағын ашты сәлден соң ақжанның әйелін ұрсып бұлап сөздер боратқаны естіле бастады арасында ыңырсып жылаған лашының да даусы естіліп қалды көрп астына сүңгіген райгүл мынау дауыстардан шошып жатыр екі құлағын тас бекітіп алған мағжан келіпті қасыңа жатайыншы қорқамын дейді екеуі бір көрпені бүркеніп жатыр арғы бөлмеден гүрс гүрс еткен дауыстар шыға бастады бір кезде бір уыс болып бүріскен мағжан әпкесі райгүлдің қойнына тығыла түсуде інісінің жүрегі тарсылдап соғып жатқанын бұл біледі үлкендігін көрсетіп інісін құшақтап басынан сипап қояды анасының айқайлап жылаған жағымсыз ашы дауысы шыққанда райгүл орнынан қалай қарғып тұрып кеткенін білмей қалды есік алдына барып кері қайтты қорқады ал мағжан жылап жатыр ертеңіне әдетіне салып ақжанның басы салбырап отыр әйелінен кешірім сұрап кеше түнде тағы да ұрып тастапты шетім болсаң көрген күнің осы деп тепкінің астына алыпты әбден лашынның бет аузы сау бірақ бүкіл тәні ауырып қалған төсек тартып ыңырсып жатыр кінәсін жуу үшін амал жоқ ақжан тағы да дүкенге жол тартты әйелінің бұйрығымен бір бөтелке әкеліп берді оның жартысын ішіп алған лашын күйеуін кешіретінін айтты тіршілік осылай жалғасып жатты ішімдік деген бәле бұл отбасының айнымас серігіне айналып келет күн өткен сайын ақжан әйелін ұрсып та ұрып та көрді қымбат сыйлық сыйлап көңілінде аулайды жалынып өтініп те жүр серпілсін көңілі аулансын деп көп қыдыртады әйелін шайтан судың құрығынан ажыратып алу үшін бар амалын жасауда үш күннен соң бәріне көндігетін пендеміз ғой сонда да өзі кейде бірге отырып ішеді арасында кейде кешке жұмыстан қайтқанда да сілтеп алады бірақ әйелі сияқты салынып кеткен жоқ сол бәлеге жоламауға ерік жігері жетеді айлап ішпей жүре береді ал әйелі ары барса үш төрт күн шыдайды сол үш төрт күн бұл үшін тозақ қой күн бермейді бұған да екі балаға да болмашыға ашуланып айқайлап ұрсып үйдің берекесін алады дүниенің уайымы бір басында тұрғандай түнімен ызыңдап ұйқы бермейді қашанғы пәтер жалдап тұрамыз қашан өз үйіміз болады пәленше деген сұмдық байып кетіпті сен сол бір айлыққа қарап жүре бересің бе университетте сабақ беріп жүр деген атыңды қайтейін әлі күнге баспанамыз жоқ маған мектептің жұмысы ұнамай жүр соңғы кезде шаршап жүрмін тағы басқа таусылмайтын әңгімесімен мұның миын су етеді әр түрлі ауруын себеп етіп төсектен тұрмай жатып алады күндіз анау жерім ауырып жатыр мынау жерім ауырып жатыр деген бітпейтін ауруы бар өзінің үй тірлігіне мүлдем көңіл бөлмейтін болған үйді жинап күйдіріп жандырса да тамақ пісіретін райгүл титтей қыз қайбір жартып істейді дейсің лашын көңіл бұрмағасын үй іші де тозған ас үйдегі ыдыс-аяқтар таза жуылмағандықтан майланып, кілем мен төсеніштер кірден көз ашпай әбіржіп барады. Ал қол сөмкесіне бөтелкесін салып келген күні лашын тамақты өзі пісіреді. Бірақ ас үйде күйбеңдеп жүріп арағын ішіп алады. Кейде тамақтың астын өшіреді, кейде өшірмей, сол отырған орнында қисайып ұйықтап қалады. Лашын уақыт өте күйеуі мен екі баласының киіміне де көңіл бөлмейтін болыпты. Бұл уақытта Мағжан мектеп жасына жетіп қалған кір киімдерді шалашырпы райгүл жуады кейде үтіктейді ал кейде үтіктемейді ілінгендерін үстіне іліп алады екеуі де ал ақжан киімге келгенде өзін өте таза ұстайды аппақ жағасын кірлетпей шалбарына пышақтың жүзіндей қыр салып алады өзі уақыты болса әйелі мен екі баланың да киімдерін жуып үтіктеп қояды ол байғұста әйелінің сол күйіне көнген сияқты не істейді не істей алады екі баласының анасы ғой осы күйге түсуіне өзінің де үлесі бар емес пе мас күйінде теңкиіп аузынан құсығы ағып ұйықтап жатқан әйеліне қарап өткенде егіліп жылап алған емдетейін десе әйелі мен алқаш емеспін деп мойындамай жаны қалмайды мектептегі сабағы аз көп уақыты үйде өтеді лашынның жұмысқа шықса көңілі ауланар деген ақжанның үміті ақталмады өкінішке орай әйтеуір жалған үмітке алданған күндер бірін бірі қуалап өтіп жатты де ерте есейіп келеді онысын бүгін түсінді өзі ойшыл болса да анау мынауға мән бере бермейтін бірақ бүгін терезеден қарап отырып мектептен қайтып келе жатқан бір топ бастауыш сыныптың оқушыларына көзі түсті бәрі мұнтаздай тап таза киініп алған арасында бір бала көзіне оғаш көрінде. ұқыпсыз қалай болса солай киінген шашы да өсіп кетіпті басқа оқушылар ақ көйлек пен қара шалбар киіп алса ол спорттық үлгідегі шалбар мен сұр түсті жейде киіп алған жейдесі таныс райгүл ұялғанын бетін басты мынау мағжан ғой осы кезде ғана ол өзінің де үстіне мән бере қарады айнадан олпы солпы киінген шашы жалбыраған түрін көріп тамағына өксік тығылды шашын тарады алдымен шкафты ашып әкесі мен шешесінің өзінің інісінің бар киімдері араласып жатыр бәрін ақтарып інісі мен өзінің таза киімдерін әрең тауып алды